श्री गुरुवे नमहा श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये अध्याय बेचाळीसावा श्रीपाद प्रभू पिठिकापुरातून अंतर्धान झाले श्रीपाद प्रभूंचे मातापिता बापन्नाचार्यालू यांना दिव्य दर्शन दुपारच्या जेवणानंतर श्री भास्कर पंडित म्हणाले श्रीपाद प्रभूंनी शूद्राच्या घरी राहून दत्तदीक्षा दिली दीक्षा विधित केल्या जाणाऱ्या पूजा अर्चना व इतर नियमांचे पालन न करता केवळ भक्तांच्या हातात पवित्र दोरा बांधून केवळ भजन करण्यास सांगितले श्रीपाद प्रभूंनी दीक्षा घेणाऱ्यांना सांगितले होते की ते स्वतःच दत्तात्रेय असून त्यांच्या स्मरणमात्रेनेच भक्तांच्या पिढा कष्ट निवारण होतात या दीक्षेमध्ये शास्त्रांची अवहेरणा झाली असेच कोणी समजू नये असे प्रभू आवर्जून सांगत होते परंतु पीठिकापुरममधील ब्राह्मणांनी एकत्र येऊन त्यावेळी पीठाधीश असलेल्या शंकराचार्यांकडे याविषयीची माहिती तक्रारीच्या स्वरूपात दिली तसेच श्री बापन्नाचार्यालू आणि अपराज शर्मा यांना ब्राह्मण कुलातून बहिष्कृत करावे अशी सूचना सुद्धा ब्राह्मणांनी श्री शंकराचार्य स्वामींना दिली त्यावेळी श्रीपादप्रभू अंतर्ध्यानस्थ असल्याने ती चर्चा तेथेच थांबली. श्री शंकराचार्यांच्या अनुमतीशिवाय आध्यात्मिक विषयात कोणत्याही बदल करता येणार नाही असा एक ठराव मान्य झाला. या संदर्भात सोळा वर्षाच्या बालकाने स्वतः दत्तप्रभूंचा अवतार असल्याचा निर्णय घेणे देवद्रोह केल्याप्रमाणे आहे असे मत अनेक ब्राह्मणांनी व्यक्त केले काही ब्राह्मणांच्या मनात कपट असून सुद्धा ते वरवरची खोटी सहानुभूती प्रगट करण्यासाठी बापन्नाचार्यालोच्या घरी आले बापन्नाचार्यालो म्हणाले श्रीपाद प्रभू आम्हाला त्यांच्या तेजाने दिपवीत आहेत ते महाप्रभू श्रीपाद श्रीवल्लभ बालस्वरूपात आमच्या घरी खेळले आणि आम्हाला दिव्य आनंदाचा लाभ करून दिला आमच्या नेत्रावर असलेल्या मायेचा पडदा त्यांनी दूर केला आज ते आमच्या डोळ्यात किरण होऊन चमकत आहेत त्यांच्या नयन मनोहरी दिव्य दर्शनाने आम्हास भारावून टाकलेले आहे आम्ही किती भाग्यवान आहोत त्यांची गंतीच करता येणार नाही बापन्नाचार्यालोचे ते वक्तव्य ऐकून खोटी सहानुभूती दर्शविण्यात आलेले ब्राह्मण एक शब्दही न उच्चारता ते तसेच परतले त्यांच्या मनातील किलमिश भाव पूर्णपणे निघून गेला थोड्या वेळाने श्रीपाद प्रभू आपल्या घरी परतले सुमती महाराणी अप्परा शर्मा आणि त्यांच्या बहिणी आणि भाऊ सर्वजण अत्यंत आनंदात होते श्री अप्परा शर्मा म्हणाले श्रीपादांबद्दल आम्हाला पूर्वी खूपच काळजी होती परंतु आता आमच्या मनावरचे ओझे कमी झाले आम्ही त्यांचे स्मरण केल्याबरोबर ते आमच्या मनचक्षूसमोर प्रकट होतात आम्ही मागितलेले सर्व काही ते स्थूल रूपात येऊन आमच्याशी संभाषण करून देतात श्री दत्तप्रभूंना जन्म देणारे जनकजननी झाल्यामुळे आम्हाला अत्यंत धन्यता वाटते आम्हाला आता निरंतर आनंदाची प्राप्ती झालेली आहे एवढे बोलून अपरा शर्मांनी आपल्या उपरणाने डोळ्यातून ओघळणारे आनंदाश्रू टिपले ब्राह्मणांनी ते गृहीत धरले होते त्यांच्यापेक्षा येथील परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न होती व्यंकटप्पया श्रेष्ठी सर्व ब्राह्मणांना उद्देशून म्हणाले हे विप्रगण हो आतापर्यंत आपण काही क्षणाचा काळ श्रीपाद बरोबर घालवत असू परंतु यापुढे ते आपल्या मनचक्षूत सदैव वास करणार आहेत तसेच चूलदेहाने दर्शन देऊन आमच्या घरीच निवास करणार आहेत यानंतर नरसिंह वर्मा ब्राह्मणांना म्हणाले श्रीपाद प्रभूंनी आमच्या डोळ्यातील मायेचा पडदा दूर केला दिव्य विनोद करणारे महाप्रभू श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या स्वरूपात आमच्याबरोबर उत्कट हास्य करीत आमच्या अवतीभोवती असतील पूर्वीपेक्षा अधिक उत्कट भावनेने ते आम्हा स्थूल रूपात दर्शन देतील श्रीपाद प्रभूंच्या या सत्य स्वरूपाची कल्पना कोकटेश्वरातील दत्तभक्त संन्यासांबरोबर आली आणि त्यांच्या हृदयात कालवा कालव झाली श्रीपाद प्रभू स्वयं साक्षात दत्तात्रेय भगवान आहेत असे सुस्पष्टपणे सुचवून ते ध्यानस्थ झाले श्रीपाद प्रभू एक वेगळे दैवत नसून त्यांचे उपास्य दैवत असलेले दत्तात्रेयच आहेत हे त्यांनी पटवून दिले श्रीपाद प्रभूंचा विरोध करणारे काही ब्राह्मण पिटिकापुरात होते त्यांच्या मनात एकच प्रश्न सतत घोळत होता खरेच दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभांच्या स्वरूपात अवतरले आहेत का हे जर खरे असेल तर आपण त्यांना त्रास देणे केवळ कठीणच नाही तर अशक्य सुद्धा आहे दत्तात्रेय प्रभूंचा स्वभाव फार वेगळा आहे ते स्वतः त्रास सहन करून अनन्य भावाने शरण येणाऱ्या साधकांचा उद्धार करतात हा त्यांचा स्वभाव विशेष आहे पिटिकापुरममधील अनेक ब्राह्मणाने श्रीपाद प्रभूंना ब्रह्मरथात बसून शोभायात्रा काढलेली होती मोठी धनराशी सुद्धा दक्षिणेच्या स्वरूपात अर्पण केली होती दत्त दीक्षा देणारे संन्यासी केवळ गुरुदक्षिणा मिळावी या उद्देशाने दीक्षा देत होते त्यांनी ते एक धनार्जनाचे साधन केले होते दीक्षा झालेल्या साधकांची इच्छा आकांक्षा पूर्ण न झाल्यास त्यांच्यात निष्ठेचा अभाव आहे असे संन्यासी सांगून मोकळे होत असे इच्छा आकांक्षा पूर्ण झाल्यास ते दत्त दीक्षेचे फळ आहे असे ते संन्यासी सर्वांना सांगत असे त्या संन्याशांच्या मनात श्रीपादप्रभूंबद्दल सदैव भीती असे त्यांना वाटे श्रीपादप्रभू आपल्या दिव्य लिलांनी त्यांचे सत्यस्वरूप सर्व लोकांसमोर आणतील त्यावेळी कुकुटेश्वर मंदिरात एक वृद्ध ब्राह्मण आला त्यांचे नाव नरसिंह आणि गोत्र कश्यप होते तो दूर असलेल्या महाराष्ट्र प्रांतातून आला होता त्याने कुकुटेश्वराचे दर्शन मोठ्या श्रद्धाभावाने घेतले नंतर स्वयंभू दत्तात्रयांचे दर्शन घेतले त्यावेळी त्यांना तेथे दत्त दीक्षा दिली जात असल्याचे कळले दीक्षा देणाऱ्या परमहंस परिवराजकांचार्यांकडे तो वृद्ध ब्राह्मण गेला त्यांनी त्या संन्याशाला मोठ्या नम्र भावाने नमस्कार करून गुरुदक्षिणेच्या स्वरूपात त्याने आणलेली नाणी दिली ती दक्षिणा पाहून संन्यासी आनंदित झाले त्यांनी दीक्षा घेण्यासाठी त्या ब्राह्मणास आपली ओंझळ पुढे करण्यास सांगितली त्यांच्या हातातून कमंडलूतील पवित्र जल घालण्यासाठी संन्याशाने आपल्या कमंडलू उचलला आणि त्या ब्राह्मणाच्या हातावर पवित्र जल घातले परंतु आश्चर्य असे की कमंडलूतील जलाबरोबर एक विंचू ब्राह्मणाच्या हातावर पडला त्या ब्राह्मणांचा कंठ कोरडा झाला संन्याशाने हातातील पाणी पिण्यास सांगितले आणि म्हणाला आहा हा तू अनेक वर्षांपासून केलेल्या तपश्चर्याचे फळ आज मला अर्पण केलेस तेवढ्यात तो ब्राह्मण विंचवाच्या दंशाने जोरात ओरडला मंदिरात असलेल्या काही ब्राह्मणांना विंचवाच्या दंशाचा दाह कमी करण्याचा मंत्र येत होता तो त्यांनी घातला परंतु त्याचे दाह कमी झाला नाही त्यावेळी तो संन्यासी घाबरून देवळातील एका कोपऱ्यात लपून बसला दाह कमी होण्यासाठी अनेक मंत्र जप केले कुकटेश्वराचा अभिषेक करण्यात आला स्वयंभू दत्तात्रेयांना विशेष कापूर आरती घालण्यात आली परंतु कशाचाच काहीच उपयोग झाला नाही ब्राह्मण मूर्छित अवस्थेत पडून होता त्यांच्या मुखातून फेस येत होता हा फेस पाहून काही लोकांना वाटले की ब्राह्मणास साप चावला असेल परंतु काही ब्राह्मणांनी त्या वृद्ध ब्राह्मणाच्या हातावर कमंडलूतील पाण्याबरोबर पडलेला विंचू पाहिला होता ब्राह्मणांचा दाह कमी करण्यासाठी सर्वांनी आपापल्या परीने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली परंतु उपयोग झाला नाही त्या सर्वांसाठी संन्याशीच कारणीभूत असल्याचे सर्वांना वाटले ब्राह्मणास होणाऱ्या वेदना न सहन झाल्याने तो थोडा वेळ गडबडा लोळत होता व नंतर मूर्छित झाला थोड्या वेळाने ब्राह्मण शुद्धीवर आला परंतु त्याच्या पोटात असह्य वेदना होत असून त्याला उचक्या लागत होत्या तेवढ्यात तेथे एक शेतकरी आला तो त्या वृद्ध ब्राह्मणास म्हणाला आमच्या कुलातील व्यंकय्या नावाच्या एक प्रतिष्ठित व्यक्तीने श्रीपाद प्रभूंच्या मंत्राक्षता दिल्या आहेत त्या ब्राह्मणाने मोठ्या श्रद्धाभावाने श्रीपाद प्रभूंचे स्मरण करून त्या मंत्राक्षता हातात घेऊन थोड्या आपल्या मस्तकी धारण केल्या आणि आश्चर्य असे की काही क्षणातच ब्राह्मणाच्या साऱ्या वेदना नाहीशा झाल्या व तो पूर्ववत स्वस्थ झाला या सर्व प्रकाराने लोकांच्या संन्यासावरील विश्वास उडाला व सर्व दीक्षित साधकांनी दिलेली गुरुदक्षिणा त्यांच्याकडून परत घेतली आणि त्या संन्यासाला पुरणमधून हाकलून दिले संन्याशाकडून परत घेतलेल्या पैशांचा विनियोग कसा करावा हे सर्व साधकांनी बापन्नाचार्यांना विचारले तेव्हा ते म्हणाले त्या द्रव्याने सामग्री आणून सर्वांना अन्नदान करावे अन्नदानामुळेच हे दत्तप्रभूच प्रसन्न होतील वेगळी दत्त दीक्षेची गरज नाही बापन्नाचार्याच्या सांगण्याप्रमाणे कुकुटेश्वराच्या प्रारंगात एक मोठा मंडप घालण्यात आला तेथे मोठ्या प्रमाणात अन्नसंतर्पण झाले भोजनानंतर सर्व लोकांनी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या दिव्य नावाचा जयघोषाने सारा परिसर दरानून सोडला या दिव्य महामंत्राने सारे विश्व व्यापून राहील अशी भविष्यवाणी श्रीपाद प्रभूंनी पूर्वी केली होती अशा प्रकारे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृताचा बेचाळीसावा अध्याय श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या चरणी अर्पण असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री गुरुवे नमहा श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये अध्याय त्रेचाळीसावा श्री लक्ष्मींचे वर्णन व श्रीपादांची वैष्णवी माया श्री भास्कर पंडितांनी रात्रीच्या वेळी आपली आराधना वगैरे संपवून बोलण्यास सुरुवात केली ते म्हणाले अहो महोदय विद्या उपासनेला वयाचे बंधन नसते श्रीपाद श्रीवल्लभ वास्तविक पाहता महासरस्वती महालक्ष्मी आणि महाकाली स्वरूप आहेत या वक्तव्यावर मी म्हणालो श्रीपाद प्रभू श्री पद्मावती व्यंकटेश्वर स्वरूप आहेत असे आपण पूर्वी सांगितले होते आता या त्रिमाता सुद्धा तेच आहेत असे म्हणता तसेच त्यांना अनघा लक्ष्मी समवेत अनघा देव असे सुद्धा म्हटले जाते मला याचा बोध होत नाही तेव्हा सर्व काही विस्तारपूर्वक सांगा श्रीपाद प्रभूंचे विराट स्वरूप तेव्हा ते महापंडित म्हणाले बंधूंनो परमात्मा सर्व जीवराशीमध्ये विद्यमान आहे असे शास्त्राचे वचन आहे पिपिलिकापासून ब्रह्मांपर्यंत तो सर्वात व्यापून आहे श्रीपाद प्रभूंच्या अवतारात ते पिपिलिका रूपात आणि ब्रह्मरूपात दोन्हीमध्ये आहेत म्हणून सर्व सृष्टीत सृष्टी रूपाने ते उभे आहेत ते संपूर्ण जीवराशीतील चैतन्याचे तादात्म्य स्थितीला एकरूप होऊन असतात हीच त्यांची विशेषता आहे ते सर्व राशीत जीव राशी रूपाने राहून सुद्धा कोणत्याही जीवात त्यांचा स्पर्श जाणवत नाही हीच त्यांची वैष्णवी माया आहे सृष्टीची मर्यादा परिमितता यासंबंधी काही नियम मानण्यात येतात श्रीपाद प्रभूंचे महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली रूपात असणे म्हणजे ते चैतन्य रूपात व्यक्त होतात ते चैतन्य रूप ते स्वतःच असतात या रूपाची अभिव्यक्ती होते या स्वरूपात ते आपल्या योगमायेने निरंतर तादात्म्य स्थितीला असतात ते जेव्हा महासरस्वतीचे चैतन्य घेऊन तादात्म्य स्थितीला असतात तेव्हा चतुर्मुखी ब्रह्मस्वरूपाशी तादात्म्य पावतात व महासरस्वती असो अथवा हिरण्यगर्भ रूपाने असो ते स्पर्श बंधनात असतात याप्रमाणे एकच आत्मा चार पाच पुरुष रूपात सुद्धा आविर्भूत असू शकतो ही आत्म्याची शक्ती श्री रूपाने एकाच वेळी चार पाच रूपात सुद्धा आविर्भूत होऊ शकते तसेच पुरुष रूपाला श्री सुद्धा सगुणकार रूप घेऊन विधी निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या मर्यादेचे कृपा कटेक्षेने पालन करते याप्रमाणे श्रीपाद प्रभू अनगा लक्ष्मी समवेत अनकदेव होऊन वास्तव्य करतात ते त्यांचे अर्धनारीश्वरू रूप आहेत सध्या ते श्रीपाद श्रीवल्लभ रूपाने स्वराच्या रूपात आहेत सगुण साकार रूपातील मर्यादा परिमितता ते न चुकता पाळतात ही धर्माची सूक्ष्मता आहे धर्म वेगळा आणि धर्म सूक्ष्मता वेगळी असते श्रीपाद प्रभूंनी दिव्यानुभवांचा विशेष वर्षाव करण्यासाठी सृष्टीरूप धारण केलेले आहे सृष्टीत असले तादात्म्य स्थिती मूळ मानवाच्या त्वरित गती मिळू शकते ते त्यांचे तात्पर्य आहे श्रीपाद प्रभू जप ध्यान तपस्या करीत आणि त्यांचे सर्व फल स्वतः न घेता सृष्टीला देत भक्तांनी आदिव्याधीतून सुटका करण्यासाठी ते आपले तपोफळ वाहून त्यांची कर्मबंधनातून सुटका करतात जगन्नाथ आपल्या चार शक्ती महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली राजराजेश्वरी या रूपात दैवाभिव्यक्तीसाठी परिपालनासाठी आविर्भूत करतात अंबिका देवीला तीन स्थिती असतात अतीत स्थिती विश्वस्थिती व शक्ती स्थिती सृष्टीचे कार्य चालण्यासाठी पराशक्ती अतीत स्थिती असते परमात्मा असलेल्या अनंत सत्यांना ती आपल्यात आकर्षित करून आपल्या चैतन्यात मिसळून त्यानंतर सृष्टीत जन्म घेते नुसते जन्म घेऊन तिचे कार्य पूर्ण होत नाही ती सर्व जीवांना निर्माण करून त्यांना आपल्यात घेऊन त्यांच्यात प्रवेश करून बळ देते हा तिचा विश्वस्थायी स्वभाव आहे व्यक्ती स्थायी असल्याने ती मानवी व्यक्तित्वाला दिव्य प्रकृतीच्या मध्ये मध्यवर्ती अशी राहते हेच अनगालक्ष रूपात आविर्भवयाचे रहस्य आहे तिच्या मूलतत्वातून थोडासा अंश भाग घेऊन ती अवतार घेते या अंशाच्या निर्वाहण्यासाठी काम पूर्ण झाल्यावर त्या अंशाला पुन्हा मूळ तत्वात आकर्षून घेते अनघा देवीच्या संकल्पाशिवाय अनघा लक्ष्मी एखादे छोटे कार्य सुद्धा करू शकत नाही पण तीच प्रभूंच्या प्रत्येक संकल्प पूर्णपणे पूर्णत्वास नेते श्रीपाद श्री वल्लभांच्या रूपात माता आणि पिता ही दोन्ही रूपे असल्याने त्यांचा विशेष अनुग्रह असतो अनघा लक्ष्मीच्या मुख्यत्वा तीन भूमिका आहेत पदार्थ गोलाविषयी असणारी सच्चितानंद भूमिका या भूमिकेत या ठिकाणी अनंत अशी स्थिती अनंत शक्ती अनंत असा दिव्य आनंद भरून असलेले लोक असतात या भूमिकेतून या जीवांचे वर्णन करण्यास शब्द असमर्थ ठरतात या सच्चिदानंद भूमिकेत खालच्या स्थितीत परिपूर्ण असा दिव्य चैतन्य सृष्टी लोक आहे या भूमिकेत अनगा लक्ष्मीचे दिव्य चैतन्य महाशक्ती असते वेदांमध्ये या विश्वाचे महाश्लोक असे वर्णन केले आहे या लोकातील कर्मांना अपयश नसते प्रत्येक प्रक्रियेत ज्ञान शक्ती प्रयत्न न करता परिपूर्णतेत जावे येथे दिव्य अशा आनंदाचा अनुभव निरंतर येतो तेथे असत्य बाधा दुःख पीडा यांचा संपूर्ण अभाव असतो या भूमिकेच्या खाली एक अज्ञान भूमिका आहे येथील जनसमुदायात अज्ञान असते येथील लोकांमध्ये सुद्धा मन जीव शरीर असते परंतु त्यांच्या अनुभव परिपूर्ण परिमित आणि वैफल्याचे युक्त असतात राजराजेश्वरी महिमा राजराजेश्वरी चैतन्य मातृभूमीमध्ये आनंदमयी करुणा ओतप्रोत भरलेली आहे सर्व भक्तगणांना ती आपल्या बालकाप्रमाणे मानते प्राणमयी मनोमयी भूमिकेत अज्ञानी असणाऱ्या जीवांना असुर म्हटले जाते ते बित्रे आत्मनिगृही आणि तपस्वी असलेले अहंकारी असतात प्राणमयी भूमिकेत अधिकारी पक्षात असलेल्या राक्षस असे म्हणतात त्यांची शक्ती अचाट असून त्यांचे भाव प्रचंड आणि तीव्र असतात याशिवाय काही खालच्या स्तरातील निम्न प्राणमय भूमिकेत असणारे जीव त्यांना पिशाच किंवा प्रमादी असे म्हणतात ते कोणतेही असुरी रूप आणि वेश धारण करू शकतात खरे पाहता पिशाच ही कोणी व्यक्ती असू शकत नाही केवळ एखादी इच्छा किंवा दुराशा अपूर्ण राहिली असता ती मनाने काल्पनिक रूप असते राक्षसांना बलवंत अशी प्राणमयी स्थिती असते त्यांना मन असे काही नसते ते दिसेल त्यालाच घट्ट पकडून धरण्याचा ते प्रयत्न करतात काली मातेचे रूप असण्यास काळ्या श्याम अशा प्राणमयी स्थितीद्वारा दिसणारे रूप असते काली म्हणजे विध्वंसक शक्ती असते सर्वांना दुःखी कष्टी करून त्यांची छिन्न भिन्न अवस्था करणारी ही अज्ञानी प्रकृती शक्ती असते महाकाली ही उन्नत भूमिकेत असते ती सर्वसाधारणपणे सुवर्ण रूपात असते ती राक्षसांना महाभयंकर स्वरूपात दिसते राजराजेश्वरी विवेकाची प्रतिनिधी आहे तर महाकाली बलशक्तीची प्रतिनिधी आहे या मातेमध्ये विनाशाची अफाट शक्ती असते ही शक्ती प्रकट झाल्यास विनाश आणि संघर्ष करूनच शांत होते महाकाली ही काली मातेपेक्षा वेगळी देवता आहे ज्यावेळी साधकाला आपल्या साधनेत विघ्न आल्याचे समजते तेव्हा त्याने आपल्या अंतरंगात असलेली महाकाली शक्तीला आव्हान करावे आसुरी काली श्यामा महाकाली इत्यादींचे स्वरूप काली श्यामा या आद्य प्राणशक्ती आहेत काली ही विध्वंसक शक्ती होय महाकाली ही सुवर्ण वर्णा आणि आसुरांना महाभयंकर अशी आहे राजराजेश्वरी विवेकाची स्वामिनी तर महाकाली बलाची स्वामिनी आहे महालक्ष्मीचे सौंदर्य अप्रतिम असते विवेक आणि शक्ती संपूर्णपणे मिळवण्यासाठी सौंदर्य असणे आवश्यक आहे हे नसल्यास आपल्या प्रयत्नांना पूर्णत्व येत नाही परंतु काही काही ठिकाणी एखाद्या प्रकारची समतोल अवस्था असते यावेळी आपणास ती परिपूर्ण वाटते यापेक्षा थोड्या उन्नत अवस्थेत पोहोचल्यावर पुन्हा तेथे आपणास नवीन परिस्थिती अनुभवास येते त्यांना अनुसरून नवीन समतोल स्थिती प्राप्त होते ही अवस्था आपणास परिपूर्ण वाटते या अवस्थेची महालक्ष्मी प्रतीक आहे विवेकामध्ये परिपूर्णता येऊन बल आणि शक्तींमध्ये परिपूर्णता न आल्यास पूर्वसिद्धी अनुकूल नसते याच कारणाने परिपूर्ण परिपूर्णता साधण्यासाठी विवेक बल सौंदर्य आणि परिपूर्णता या चार गुणांची आवश्यकता असते मनुष्याला गूढ असलेले रहस्य दिव्य सामरस्यपूर्ण सौंदर्य हे संपूर्ण विश्वाला व्यापून असणारा चितविलास आहे केवळ महालक्ष्मीच्या अनुग्रहाने या विविधतेने नटलेल्या सृष्टीतील वस्तू शक्ती आणि जीवजंतू एकात्मतेने राहतात या एकात्म स्थितीला त्यांचा आनंदाचा लाभ होतो ही विविध प्रकारच्या वस्तू शक्ती आणि जीव यांचे लयबद्ध आणि रूपबद्ध वाढ होते महालक्ष्मी परममेय आणि परम आनंदाची देवता आहे त्याचप्रमाणे लक्ष्मी आणि भौतिक वस्तूंच्या संचयाची प्रतीक आहे महालक्ष्मी म्हणजे भौतिक वस्तू जीवशक्ती आणि त्यांना दिव्यानंदाच्या साम्राज्याकडे वळवून दिव्य जीवनाचा आनंद प्रदान करणारी महाशक्ती आहे अनगा लक्ष्मीची शक्ती पूर्णता प्राप्त करण्यासाठी विवेक बल आणि सौंदर्य याबरोबर कर्मामध्ये सुद्धा कौशल्य असावे लागते वेदांमध्ये सरस्वती मातेची प्रशंसा आहे दशविद्येमध्ये तिला मातंगी म्हणतात तिला वैखरी वाणी असते महासरस्वती निराळी आहे दिव्य नैपुण्य आणि आत्मचैतन्य कर्माचे महालक्ष्मी प्रतीक आहे या महामातेच्या करुणेचे आणि कृपा प्रसादाने आपली इष्टकर्मे पूर्णत्वात जातात तिने प्रसाद दिलेल्या दिव्य ज्ञानामुळे आपली कर्मसिद्धी होण्यासाठी उपयोग होतो आत्मचैतन्याचा अन्वय कसा करायचा याचे ज्ञान होते अनेक शक्तींच्या सामरस्याने आनंदाची प्राप्ती कशी होते ते कळते परिपूर्णता परिवर्तता आणि परिपूर्णता यासारख्या अतिदुर्गम अशा विषयांबद्दल तसेच अतिसूक्ष्म विषयांबद्दलचे ज्ञान महासरस्वतीवर दृढ श्रद्धा ठेवल्याने आपणास प्राप्त होऊ शकते हे श्रोत्यांनो आनंद हा परमेश्वराशी संबंधित विषय आहे परंतु अच्युत आनंद हा योग्यांनाच येणारा अनुभव आहे निरीच्छ योग्याला मिळणारा हर्ष हाच आहे सर्व जीवांना सुख आपल्याला पूर्व सुकृतानुसार प्राप्त होते परंतु प्रत्येक सुखाच्या मागे दुःख हे ठरलेलेच असते श्री अनघा देवीचे रूप हे लक्ष्मी देवीचेच प्रतिरूप आहे तिच्यामध्ये राजराजेश्वरी महालक्ष्मी महाकाली या देवतांची लक्षणे ओतप्रोत भरलेली आहेत श्री अनघा देवीचे एक महाविष्णू स्वरूप पण आहे त्यांच्यात परमेश्वराची दत्तात्रेयाची लक्षणे परिपूर्ण भरलेली आहेत यामुळेच अनगादेवीच्या आराधना समवेत विष्णुरूप अनगाची आराधना केल्यास सर्व फलप्राप्ती होते अनगाष्टमी हे व्रत दत्तभक्तांना अत्यंत आदरणीय आहे या व्रतांच्या आचरणाने सर्व सुखाची प्राप्ती होते श्रीपाद प्रभूंची महत्ती दत्त आराधनाचे महात्म्य हे श्रोते हो श्री अनघादेवीच्या समवेत असणारे अनगरूप विष्णू म्हणजे श्रीपाद प्रभूंचाच अवतार आहे ते सर्वसामान्य जनांच्या बौद्धिक मानसिक आणि आत्मिक चैतन्याच्या अत्यंत निकट असतात ते सर्वगामी असून भक्तांच्या हाकेला तात्काळ धावून येतात ते आपल्या भक्तांनी आणि आश्रितांची दुःखे नष्ट करून त्यांना सुखाची प्राप्ती करून देतात दशमहाविद्याची आराधना केल्याने मिळणारे फळ केवळ श्रीपादांची आणि दत्तात्रेयांची आराधना केल्याने तात्काळ प्राप्त होते दुसऱ्या देवांची श्रद्धाभावाने आराधना केल्यास इष्टफल प्राप्ती होते परंतु श्री दत्तात्रेयांची आराधना तात्काळ फलदायिनी आहे दत्तात्रेय हे सर्व देवांचे स्वरूप असून चतुर्युगातील महान अवतार आहेत त्यांच्या महाअवतार समाप्ती नसलेला असून ते अत्यंत सुलभ साध्य आहेत चरित्रामृत लीला हे शंकर भट्टा तू रचना करीत असलेल्या पवित्र ग्रंथाचे महापुरुष आणि महायोगी सुद्धा अध्ययन करतील ते त्यांच्या संबंधित व्याकरणाचे त्यांना अर्थ लावतील योग संपन्न विभूती त्या ग्रंथाचा अभ्यास करून ज्ञान संपादन करतील सर्वसामान्य भक्त या ग्रंथाचे पारायण करून यह लोकांचे व परलोकाचे सुख वैभव आणि समृद्धी प्राप्त करतील हा अक्षर सत्य ग्रंथ असल्याने यामधील प्रत्येक अक्षर हे बीजाक्षर आणि शक्तियुक्त आहे या ग्रंथाचे कोणत्याही भाषेत श्रद्धा भक्तियुक्त अंतकरणाने पारायण केल्यास प्राप्ती होते हा महाग्रंथ त्या महाप्रभूंचे प्रत्यक्ष अक्षर स्वरूप आहे अशा प्रकारे श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृताचा त्रेचाळीसावा अध्याय श्रीपाद श्री वल्लभांच्या चरणी अर्पण असो श्रीपाद श्री वल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्री वल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार कारसो, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय